Mi chiamo Giulia Oblak, vengo da Spinbergo, un paese in provincia di Pordenone. Ho 22 anni. Mi sono appena laureata in mediazione culturale a Udine e adesso collaboro con Blind Wiki. esplorando con la punta del bastone si vede che ci sono degli scalini, degli scalini che scendono direttamente in acqua perché qua c'è un eh, barcarizzo. Quindi bisogna mh, mm, stare attenti in questa zona e prestare attenzione ai segnali di stop eh, perché in teoria qua il cancello dovrebbe essere chiuso ma non è sempre chiusa. Quindi se è aperto non proseguire. Barcariff quel, sono quei gradini che danno accesso al, al canale e quindi alle imbarcazioni. Eh, barcarizzi che sono pericolosi, per cui posso definirli sicuramente barcarizzi assassini, perché appunto per un non vedente no, e non solo sono, appunto, potrebbero dare molti, molti, molti problemi. Dietro a me un grande barcarizzo, sto molto attenta a non muovermi Parcarizzo che ha parecchi gradini ed è un pericolo per noi. io sono Marta, ehm, abito a Verona e studio a Venezia arti visive allo UAV. Principalmente ho segnalato pericoli eh, che, no, che io noto perché li vedo, ma non è scontato che vengano segnalati. Sono sul ponte di Calatrava, il ponte più nuovo di Venezia è stato progettato e costruito da questo famoso architetto spagnolo ed è per alcuni un'opera d'arte, per altri un pericolo pubblico. Io sono della seconda opinione. Infatti volevo segnalarvi che ci vuole molta cautela nel salire ma soprattutto nel scendere questi gradini che sono particolarmente irregolari. È un passaggio strettissimo, io l'ho battezzato Grotta dei Cornuti perché ha i muri molto molto molto stretti e a camminarci col bastone bisogna stare molto, molto attenti. Sono in Piazzale Roma, che è uno dei punti di accesso alla città di Venezia. In particolare sono vicino al semaforo sonoro che permette l'attraversamento ai non vedenti. Qui ci troviamo in presenza di una calle morta. Una calle morta è una calle che finisce direttamente in acqua senza nessuna protezione. Quindi bisogna stare molto attenti perché si rischia di cadere, però eh, essendo il canale molto grande qui possiamo essere aiutati perché sentendo l'odore e il rumore dell'acqua che qui si sente molto. Allora sono in Rio Terra dei Nomboi, eh, un rio appunto che finisce in acqua. Ehm, piuttosto facile da, eh, da prendere venendo da San Tomà perché è una calle, una calle, un rio o terrà molto largo per cui ci si può facilmente sbagliare e invece di andare a San Polo si può finire in acqua. Mi chiamo Andrea, sono uno studente, vengo da Pordenone ma studio qui a Venezia. Anche il tago odori è, molto interessante. Se uno non conosce la zona, non conosce la posizione, è un bel modo di descrivere la città. In questo punto c'è una gran puzza di canale. Sono al mercato del pesce, questo si chiama Campo della Pescaria è un posto dove c'è un grandissimo rumore di gente, è affollatissimo e c'è odore di pesce chiaramente perché qua alla mia sinistra ore 10 ci sono i banchi. al centro del mercato del pesce al minuto eh, c'è una targa bianca con delle scritte in rilievo più scure con scritto lunghezze minime permesse per la vendita del pesce delle, delle seguenti qualità e la quantità espressa in, in numeri. Allora, io mi chiamo Anna Ammirati, sono pensionata e sono nata e cresciuta a Venezia. Venezia. I miei post eh, si sono incentrati soprattutto su quella che è la cultura, su quelle che sono anche le curiosità veneziane, eh, sul toccare pietre, perché per me le pietre parlano, e varie cose quando passavo, vedevo, capivo, cercavo di soprattutto comprendere se a qualcun altro poteva interessare quello che attraeva me. C'è una lapide particolarmente importante perché segna una conquista delle donne. Elena Lucrezia Corner Piscopia che fu la prima donna in assoluto nel mondo che si laureò nel 1678. Mi sono imbattuto in un basso rilievo di un uomo grandezza naturale avvolto da un panneggio con le mani rivolte davanti a sé, con la barba, potrebbe sembrare un Cristo, un vescovo o un santo. Dietro di me, alle mie spalle, si trova il monumento alla Shoah dove ci sono i nomi di tutti gli ebrei morti nei campi di concentramento e una scultura che rappresenta soldati ed ebrei alcune colonne decorate ai lati porta, delle porte, sia eh, frontale della porta centrale che delle porte laterali. Ai lati ci sono delle colonne con elementi a rilievo, eh, sia con decorazioni floreali che con decorazioni faunistiche. E al lato di ogni porta ci sono dei medaglioni che si possono toccare all'altezza della testa diciamo, di una persona medaglioni piccoli dove all'interno ci sono figure mm, sacre o di altro tipo a rilievo benissimo percepibili anche da noi che tocchiamo. Questo campo a metà degli anni 50 eh, ci venne un circo italiano molto importante. Io ricordo ancora, eh, ricordi di bambina, i, i vari eh, elefanti, tigri, un ricordo bellissimo per i bambini. Questa è una posizione privilegiata soprattutto per l'ascolto della città. Nelle varie ore del giorno, a partire dalla mattina, si possono sentire le barche di lavoro, i gabbiani, poi molto bello nell'ora del tramonto, è un posto molto molto suggestivo c'è la, la, parte verso il canale della chiesa di San Geremia e io consiglio di venire qui a meditare, a pensare e ad ascoltare perché si sente con lo sbattere dell'acqua lungo le rive quello che è il respiro della città. campo del ghetto, un luogo abbastanza ampio dove i bambini giocano. Ci sono tantissimi gabbiani che si inseguono. Si percepisce proprio anche senza vederli dove si spostano molto bello. In una qualsiasi calle di Venezia potete trovare anche questi rumori, sono particolari. C'è un signore che trasporta della merce con un carretto, un con un portabagagli e il rumore è questo. Ecco, è particolare, è una cosa prettamente veneziana. E quando lo sentite dovete scappare praticamente <laughs> perché lui deve passare. Sempre in via Garibaldi, all'altezza dell'entrata del giardino della Biennale, troviamo una fontana quello che state sentendo è ciò che a volte a me piace pensare il lamento degli imbarcaderi, quando è pieno di onde e cominciano a lamentarsi, ecco. Davanti alla stazione c'è un ragazzo bravissimo che suona su secchie e pentole. Questi sono gli effetti sonori all'interno della piscina che c'è a Saccafisola, eh, l'isoletta che sta a fianco della Giudecca. Il corso, come si sente, è seguito dai bambini. Eccoci qua alla stazione di Venezia Mestre. I suoni qui sono molto forti, molto coinvolgenti e mm, si sente odore di sigarette, di caffè, di brioche, di, anche di, di, materiale non ben definito, forse eh, gomma o petrolio, qualcosa di, strano. Gente che tossisce, gente che si sbiga, gente che parte, gente, troller che si muovono. E, e, eh. è un panorama sonoro molto forte. Siamo usciti dalla Basilica della Salute è mezzogiorno, le campane suonano, torna il vociare più animato dell'esterno, sullo sfondo rumori di vaporetti. Siamo usciti dalla calle dell'isola, una calle molto stretta, con un eco particolare. E adesso abbiamo anche le campane che ci fanno da sottofondo. Al mio fianco si trova una sorta di cespuglio dal colore verde scuro che delimita una specie di arco al cui interno si trova la via principale a cui poi si può accedere all'uscita, all'entrata dell'edificio e ad altre parti di questo comprensorio. Ecco. Sono Mario, eh, sono dottorando in Scienze del Design all'Università IUAV di Venezia e sono a Venezia da ormai 11 anni dove ho cominciato a lavorare subito in università appena laureato. Penso che Blame Wiki serva per attivare eh, una comunità all'interno di un, di un luogo, di una città. È una comunità che si autoregola su una su un, un, bel proposito di rendere accessibili e di costruire qualcosa assieme, ma appunto crea una, un tessuto di persone che, che si conoscono. Culturalmente è un'iniziativa importante perché serve a far conoscere una città diversa, una città non la città quella delle guide turistiche, non la città che a volte si vuole far vedere, ma la città vista con eh, l'occhio, diciamo, e l'attenzione di chi non vede. Come mezzo è un'applicazione che ti, eh, ti aiuta a mm, mappare dei luoghi e concettualmente è un incontro con eh, un, un vedere le cose in modo diverso, sentire le cose in modo diverso. Penso la parte più caratteristica, quella che tutti vengono ad ammirare, quelli che porta tutti questi turisti ogni anno, è è quello che possono vedere, ma mm, tutta la percezione che comunque il corpo ha all'interno di questa città, nelle calli strette, nei, nei grandi campi o comunque mh, mm, un ambiente completamente diverso da una città normale, il corpo lo percepisce ma generalmente non lo descrive e noi stiamo cercando di fare questo. Sono Sandra e lavoro in Biblioteca Marciana e per questo eh, motivo sono entrata in contatto con l'organizzazione con, eh, con, Blind Wiki al quale appunto ho su, subito aderito e quindi mi incuriosiva vedere come altre persone, in special modo i non vedenti, appunto i, i tag dei non vedenti, andavano a, a mm, vedere con occhi appunto diversi, quelli che tutti vedono con occhio fin troppo distratto. La cosa più interessante che ho trovato è stato il riscoprire alcune cose che io avevo dimenticato della mia città e di andarle anche a rivedere, a ritoccare e soprattutto dare una rispolverata a quella che è la conoscenza della mia città in alcune zone che non, non ricordavo più. Credo che la prima cosa che deve accadere è una situazione di ascolto, soprattutto dalle persone che eh, appunto eh, vedono eh, la città e vedono i luoghi, proprio per capire che cosa possono eh, in maniera generosa eh, offrire a, invece ai non vedenti. Mette a contatto mondi completamente diversi che raramente probabilmente collaborerebbero assieme. Blend Wiki mi ricorda un po' un, ehm, il libro Città Invisibili di, di, Calvino. È un po' come Marco Polo che descrive le città che Kubla Khan non, non vedrà mai e non potrà mai visitare perché ha un impero troppo grande. E e lui le descrive e sta quindi ad ascoltare questi racconti del, del suo ambasciatore. Venezia è una città particolare perché è un po' a sé stante, vive in una bolla di vetro e quindi poter fare Blind Wiki, eh, questo progetto a Venezia, eh, è stato molto interessante perché mm, Venezia vive in un mondo tutto suo e, ed è bello trasmetterlo a chi anche non può vederla, ma la conosce molto più di noi dal punto di vista sonoro e, e sensoriale. Io direi che è un modo per tutte le persone di partecipare indistintamente da età, classe sociale, eh, condizione, disabilità, abilità ed è bello perché è aperto a tutti e consente a tutti di, di, partecipare e di creare gruppo, di trovare molti amici come è stato nel mio caso e di sentirsi parte di, di un gruppo, di qualcosa di più grande. Spero possa davvero continuare a esistere tra, tra le persone, non tanto, quasi neanche sulla piattaforma, cioè che appunto questo tessuto che si è creato poi eh, nascano delle relazioni. Mentre partecipo a questo progetto mi rendo conto che siamo tutte persone, non ci sono non vedenti, vedenti, volontari, siamo tutte persone, ognuna decisa a dare il proprio contributo. Un luogo d'incontro, una piazza, ma una piazza eh, senza confini. Non terminerà qui, penso proprio di no, continueremo e le persone che ho conosciuto sono sicuro che le rincontrerò. Blind Wiki è una comunità. È una scoperta, è una scoperta continua. Viva Blind Wiki!